Mi nombre es Ezequiel Maza, eh, vengo en representación de la Cámara de Viveristas de San Pedro y nuestras expectativas de trabajar con el Consejo son muy amplias y esperamos lograr una buena comunicación y trabajo en equipo.